Okay dah. Dah video. Dah. Guys, cik dan puan semuanya, support terus saya punya channel ini. Macam mana kita nak jadi YouTuber? <laughs> Jangan lupa subscribe, like, share. Okay, tahan. Thank you. Kami terima pinangan daripada Muhammad Rian Hirdisha Estepin Haji Kamarudin SE untuk anak dan tercinta kami Mutiara Nap eh, binti John Rita. Woo! semua dah boleh kita mulakan. warga Bunga gugur di waktu pagi Kalau itu alasannya kenapa tak cari di Bukit Tinggi Banyak baca Ha tu Kenapa tak cakap dulu Saya tak payah kami tunjukkan baca Cik Ha dan bukan itu alasannya Ha kenapa